どうも、おはようございます。おは、はい、おはようございます。おはようございます。もう三時ぐらいやけど今。今また来ですね朝の。 <laughs> はい。二時半ですね。二時半ですね。 <laughs> はい。遅刻しました、はい、遅刻こいつが遅刻したんで。今日は。というと初バス釣り。そう。初バス釣りに来ております。バス釣りしたことないんでね、釣れるかちょっとわからないんですけど。実際にとせば釣れるんで。釣れるんか。そう。今日また。あの。三回目で。三回。前回の実釣りはね。 カットされてましたもうれてないみたいになってたんですよねたとやからなじゃ行こう行こう行こうスケッ外国人やスッやのにカットされここだけやなこんなになんかちょっとやぶっこいていく感じになるの。 でもアングラーが歩いた後んですいや多分もともと道やからなこう下コンクリやで人通らんくなってこんな感じに痛い痛い痛い痛い痛い到着到着これ到着とりあえずええとあそこのよ、うん、端っこ行ってそこへ掘ってんのそれ仕掛け離し外してさ これましてポチョンと落としてんそのちょっと影らへんそこらへんちょんちょんちょんちょんってミミズが漂ってるかのようにそんなギュンって沈まへんでそうそうそうアジングみたいな感じやでお前言ったら ビズだね引っ張られると思う釣れそうその場でマカンとちょんちょんちょんちょんちょんちょんって竿だけで竿先でこうコンコンコンコンンってする感じこんなに全然動いてない <laughs> 口で言うてるやん簡単に釣れるで有名な池やのに猿でも釣れます猿でも釣れるもう猿釣ってると思うで多分 誰でも釣れる池で釣れないこれは一体。それちょっともうちょっと行ってそそこそこそれ左それ左それその階段の方行ってなだこれそれ一番下まで行っていってます 一回ほんでこの左側投げてこっちうんわいいねいいね多分釣れるおったらえー、えー、こやんもうちょっとじゃあこの岸寄りへ頑張って引っかから引っかかってもいいからこういう岸岸側へ投げて岸寄りへうわいいね釣れるよ 送ったんじゃん食ってないすいませんねなんで食いそうなんですけどねなんでなんなんで基本やっぱ影影ってポイントになるけどうん木の下な分かってきた お得たやったやったやった取れるんじゃんもっとピンピンピンってやってあ取れた取れた取れた取れた取れたけど待っていかない <laughs> バスリこれあるからオッケー取れたはい来はいはいはいありがとうございますあのあの式のさそうそう影になってる ち <laughs> きったちきったスキッピングって言ってねあの <clears throat> 石でこう水切りできるやんあれの要領でワームとかもこう水面パパパパパっていかいかせれるんよ海海やったらあれないやんこの影がきたああのねすぐ合わせてもいいんやけどちょっと送ってもいいうん ゴーンってきたやろそれでそうわせよりちょっと食わ食わせたってそうそうそうそうちょっといとこなんならベール返していと送ってもいいぐらいそうそうそうそうおお釣れたって思うやろさっきはそこで釣れんねん <laughs> そうそうそう無理れてたあ、くたくたくたくたくたくたくたくたくたくたくたくたおお、ほんまほんまや いいぞいいぞちっちゃいなこれちっちゃいぞこれおおなるほど何これおおこれ普通に取っていいおいしゃーだって怖なんかえー、めっちゃ逆光やけどはい初バス初バス初バスやで記念すべき初バスやでねめていたいけどでかいバステンポロ バスプロ今からバスプロがやってくれるんで、はい、それ見ておきましょうゲスト外国人のねみちごさんにアフリカから来てもらいました <laughs> 緊張してる緊張してる緊張してる緊張してますねどこでもいいよどこでもいいよえ <laughs> これって一体俺は幻を見ているのか <laughs> 俺も幻見てる まあでもそんだけ木入ってるってことよなそこになうわ入った成功完全に入ったうおすげえ落ちパクこれが落ちパクすげえこれが落ちパクと言われるやつだわっちゃいますね <laughs> クソとや顔顔見たか今のもうバックリ食ってるやんなんだその取り方うざいわ来て一 はいはいちゃんとはいちゃんと見せてくださいそれ一投目ういういやっぱ違うな来て一投目ってなやっぱ違うわ仕掛けいっぱいなくなってたけどな <laughs> すげえなこれがこれがいわゆる落ちパクってやつやはいどうぞ <laughs> 満足やと満足の人が顔してるぞ とうとうワームのせいにしだしましたねああ回収が早い。早い うわないか来いや来いや絶対来いやあ食った食った食った食ったよっしゃよっしゃえ 多分ね食ってないですねハズレもう元から金すんだ元から金でもう多分もう食ったって言ってしまったからもう戻れやんようになってますね <laughs> やばいやん